hosidereus hosidereus en sidereo tae fusae futae to pur hen toe podi anelkei catapiesdei kai hutos malattei ton sideron eit drasse auton toe labidio tisesi epakmoni kai tuptei tae sfurae hosen spinceres exaitusi kai hutos heloi hoplai canthoi haluseis elasmata kleistra metakleidon strophinges parasque wasdontai ta ec sideria apos en lenoe